GCPD, man. We're looking for someone who may work here. Last name Gladwell. il les a entendus cette distance C'est un bon tueur, à gage. Hmm. C'est quand même bizarre que le mec se passe engagé comme tueur à gage par son wagon, et bosse aussi sous son wagon avant le style. Non, c'est juste. C'est ici. Ah. C'est cool. <laughs> c'est pas pour rien que les joueurs à gages prennent souvent des pseudonymes dans, dans les comics parce que tout simplement que bah, si tu bosses dans le civil à côté. Euh, Jim! I found something! Jenkins and Zeller. They got him. Man, I love the easy ones. alors en plus là ça cache beaucoup de choses. Hein. Ça cache absolument rien. Attends, ah, avez fait marron Ouais. Oh le chef Le chef Ça veut dire que quelqu'un va pouvoir lever la main pour prendre sa place. Oh Est-ce que c'est pas le pingouin qui l'a commandité du coup vu qu'ils sont juste rentrés pour buter le chef C'est pas impossible. Et eh, Lou, Lou was hit in the stomach. He's, he's, he's... Forget about Lou. Who did this? Uh, they had masks. I, Je couldn't see. pas voir. Oh, yeah. I managed to hide this bag, but they got the rest. I, Je sorry, I, I, I... Hey, relax, kid. Save it for the boss. <laughs> Bon, c'est un moment de plaire à tes patrons, c'est un problème, tu sauves l'argent. Tu sauves l'argent. Tu n'as pas sauvé Lou, mais tu sauves l'argent. Ce qui est mieux, puisque l'eau coûte de l'argent. <laughs> Euh, elle est en train de devenir sérieuse. de -hmm. What is that supposed to mean? It means I think you have secrets from me, and I hate it. je me Tout ce qu'on a fait avec tu lui caches pas mal de trucs de ton côté. Hein. pas part de mon job. C'est how I make sure. He was cobblepot. How do you know that name? Doesn't matter. Deux autres batteurs. Who is he? Tu, tu balances un truc comme ça, tu Can't even begin to answer that. Can or won't? Montoya. Allez, ah, je peux l'expliquer pour rien. She can't sleep, can she? Why does she keep coming to you? What is it between you and her? Vas-y. Plan 3. Years ago, before I was with you, she and I Je sais ouais, pas comment je Moi perso, je m'en fous, je me dis ce qui est pas dans le passé, c'est passé. Non, non, non, non. Ah, avec Montoya Avec une chieuse comme ouais. Montoya. It only lasted a year, and then I ended it and moved on. And what, she didn't? I don't know. Euh, euh on sait. On, on, on sait que non. Hein. What, you're angry? What do you think? Because she's a woman? Because you lied to me! Okay, I'm sorry. He's got another thing coming, Frankie. I want to hit him back. This time where it hurts. I want to hit the mouth. His time's up. Huh? You know I'm a man that shows appreciation when appreciation is due. Yes, Don Maroney. What you did for me yesterday did not go unnoticed. Thank you, sir. I, I only wish I was able to retrieve the other, up, the other half of you. How long you been washing dishes? Not long. All right, that ends today. Mm-hmm. You've been promoted to restaurant manager. The position recently became available. <laughs> Frankie, get the kid a suit. En fait, c'est peut-être ça qui va devenir les En fait, depuis, le début de la série, moi je cherche l'endroit qui va devenir l'iceberg. Parce que lui, il a l'air de travailler que dans des restos. Mm. Peut-être qu'il y aura les deux pour faire l'iceberg, il y a deux, deux endroits différents. Hein. Ah non, l'iceberg c'est pas seulement Non, je sais, mais ce que je veux dire c'est que. Il peut pas faire un putain de couloir pour rejouer Gavron. Hein. C'est faut <laughs> toujours les créatifs. C'est ça. Oh. Richard Gladwell. At least oh. the real oh. one. Sent some unis by his apartment, found a moldy old corpse sealed inside. ...puncture wound through the eye, been dead five years. Oh. And no one found him until now. Landlord he paid his rent on time, kept quiet, the ideal tenant. So our hitman Attends, mais le, mec, il a, tué, il et personne n'a senti le cadavre pour courir pendant 5 ans. Il a dit, un hein, vieux cadavre, moi aussi c'était peut-être policier. Moi aussi c'est pas policier. Hein. Ouais. Pourquoi est-ce que le régisseur s'est bougé le cul pour elle Parce qu'elle est canon. C'est ça. Non parce que la précédente... Elle fait penser à des Gomez un petit peu sur le... J'avoue. Un peu. entre elle et euh, Miley Cyrus dans Anna Montana. What's your name? Mais gothique. Liza? Liza How have you been singing, Liza? Not long. You like boys or girls? Both. Seduce me. <coughs> you think I'm kidding? <laughs> Un gars un peu porc. <laughs> Falcone's plan. Who it is, I can't be certain. Well, the councilmen are under police protection tonight. <laughs> there are many ways around the police. But the hit will happen tonight. That much I can be certain. How do you know this? I told you, Detective. Gotham is my home. Chose intéressante, pas moins qu'il joue un formateur pour... Euh... Et le tout, au service de son ambition. Je suis safe? police sure it'll be safe there. Police. comme si t'en n'était pas une cause. house cross town. Ah, du papier Le beau temps, mon arme Pas <laughs> seul une faiblesse De paper cut, no vous avez pas fermé la porte Ah, pour ça. <laughs> Je me dis, en plus, il doit recharger, non Euh, non, parce qu'apparemment, il met pas de truc de pression devant. Enfin, c'est un mécanisme euh, à ressort. Oui, mais il a souvent une pointe. Non, non, non, en fait, ça, tire et ça Ah, d'accord, ok, d'accord. Bouge plus. Ah, il lâche ça. <laughs> C'était très con. C'était tellement con. Et ça montre l'inconvénient des armes trop corps à corps, c'est que ben... Parfois, euh, je peux faire. C'est pas utile. Y'a pas un panda derrière moi ah Alors, de mon expérience, Gotham est foutu. c'est juste que tu l'as fait subsister. Même Razel Ghoul, euh, il est en mode euh, non mais on crame, on recommence, là ça marche pas. Bon bah c'était fun. Ouais. Et ça amorce de sacrés trucs pour l'épisode 5 et au-delà. C'est quand même venu tard, hein, je trouve, l'amorçage de, la suite. Hein. Ouais. Après, je pense que le début, quand même quatrième euh, épisode. Hein, le début, c'était un peu de service comme ça pour essayer d'accrocher un maximum de, de fans en fait du, comics. Qu'est-ce que t'en penses toi Qui c'est qui va se plaindre Merci à Théo et Sikanda d'ailleurs pour le... Pour le cadeau. Il est quand même énorme. Hein. <laughs> un peu déçu que le pingouin n'ait pas commencé à avoir son gang, mais bon, après... Vrai ça aurait pu être les premiers... Après, il est quand même encore très bas dans l'échelle, donc forcément qu'il attend un peu avant de commencer à engager du monde. Ah, c'est pas Fishmoon, hein, c'est pas en mode euh, ça y est, le mec devient vieux, je vais devenir un maître du monde. <laughs> Il y a un truc qui me, qui me, fait rigoler en fait avec Fishmoon, c'est ses plans à deux ronds quoi, parce que je veux dire, le, coup de regarder, je vais péter la gueule à la, copine de, euh, Falconet pour déclencher une guerre, finalement c'est pas ça qui déclenche la guerre entre Falconet et Maroni. Mm. Euh, et là, son truc de j'ai besoin d'une arme, et son arme apparemment c'est une nana qui est capable de taper je veux dire, euh, ok, elle est capable de taper... Euh, bah, en fait, c'était montré encore et encore que Fishmoon n'a aucune patience. En fait, elle n'a pas cette patience nécessaire et cette façon de, de planifier à l'avance. Elle n'a pas cette stratégie. Voilà, pour euh, pouvoir élaborer des plans qui tiennent la route déjà de base. Le pingouin, lui, il a ça. Puisque lui, euh, il lui, joue trois tableaux carrément. Il, joue, il joue double, il joue pour lui, mais il joue aussi pour Gordon. Il fait semblant de jouer pour Maroni, tout en faisant, euh, tout en tout en se faisant passer pour mort. Et le euh, fait qu'il n'ait une allégeance que pour lui-même, ça lui donne un pouvoir monstrueux. Ça fait que du coup, il peut faire attaquer le resto dans lequel il travaille pour du coup gagner en gagnant en poste. Ouais. Et donc, il y avait quoi d'autre dans les films Oui, le tueur à gages des classes. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, est très con, mais classe. Parce que franchement, la manière de... C'est vrai que donner ton arme à la personne en euh, Regarde dedans et appuie ». Non, mais ça, ça, ça, ça, ça je m'en fiche, tu vois. Ça, à limite, c'est un petit bouchitage hmm. qu'on voit de temps en temps. Non, moi, ce qui me dérange, c'est le côté... Euh, c'est sa fin. Ouais. Sa fin, je trouvais ça un peu expédié vite fait. Euh, je t'avoue... Euh, pour moi, en fait, il l'a fait parce qu'il voulait pas être pris vivant. Pour mm. moi, c'est ça la seule et unique euh, mm. réponse logique. Dans quel cas, pourquoi s'être arrêté alors qu'il allait, euh, alors qu'il était sur Gordon, etc. Pourquoi s'arrêter et lever les mains comme ça Après, oui, il a dit son but c'était de buter le maire, etc. Mais la question, c'est que visiblement, tu as besoin d'appuyer un minimum sur ton truc et ça fait et ça rétracte. Comment tu peux t'en servir à distance contre le maire C'est super proche. C'est ça, c'est très violent, c'est bien foutu, mais ça marche pas pour autre chose. Et c'est là que tu te dis, bon, t'as beau être un professionnel, euh, t'aurais peut-être dû te prévoir une arme de ce genre euh, à distance. Si le il avait une apparemment, enfin il, avait chopé celle de, euh, de Gordon. Oui, hein. mais il l'a dégagé en fait après, dès qu'il a foutu le coup de chaise. Je sais. Ballot, hein mmh. Pourtant, <laughs> sais pas comment notre réaction, on a tous cru, on a vraiment tous les deux cru que c'était Lucius Fox. Euh, bah, en même temps, tu vois un mec euh, noir, l'air, euh, enfin, visiblement, de, enfin, en termes de, visage, l'acteur a l'air intelligent, donc déjà, et il montre un truc super bizarre qu'il dit qu'il a conçu lui-même, qui a l'air d'être un mécanisme d'arme ou autre. On se dit tout de suite, voilà, forcément, Lucius Fox qui, conçu, qui, est responsable du département d'armement de, Wayne Enterprise, donc ça s'en approchait quand même pas mal. Putain, euh, mais ce, que je regrette, c'est que Nixon ne soit pas mort. Bon, euh, je, pense qu'il mourra bien assez tôt. Je pense aussi, parce que franchement, c'est une tête de con à un niveau tellement, euh, tellement oméga que... C'est ça, attends, vite, il faut vous mettre en sécurité. Attendez, je vais chercher mes sous-sous Mais... Mec Surtout dans son coffre-fort, quoi. C'est dire, à moins que le, criminel, il est venu pour te tuer, toi, pas piquer tes thunes. Et même si piquer tes thunes, tu es le maire d'une des villes les plus corrompues du monde, je pense que niveau pot de tu vas t'en refaire très vite, hein. Rien que dans The Guild 2 déjà, euh, quand t'es... <laughs> Mais c'est vrai, c'est vrai. Quand t'es Mère chez les désolé, tu te fais des coups en hein. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Premier épisode, on ne voit pas Montoya et Allen. Ah ouais, ça fait du bien. C'est vrai que, en fait, c'est ça. On n'a pas vu Céline Kyle non plus. Ouais, c'est en fait, d'un coup, bizarrement, on a enlevé ces trois personnages-là et d'un coup, on a, pris. Enfin, on est, on est de bien meilleure humeur à la fin de l'épisode, en fait, étrangement. <laughs> Non, Céline Kyle m'a jamais véritablement dérangé comme personnage. C'est Montoya, et Allen, ouais, me casse les couilles, mais. Mm. Euh, on, a, revu Edouard Nigma qui est encore venu pour euh, faire le boulot à la place de tout le monde. C'est ça, mais en même temps, euh, il les a quand même bien décoincés parce que sinon ils seraient restés sur le deux tueurs différents. Non, mais par contre, vraiment, c'est. Soit la police entière de Gotham est con, il y en a juste un qui est intelligent, soit hmm. c'est mal écrit. Ouais. J'aime bien la première théorie quand même parce que ça, fait quand même assez rigoler. <laughs> la nana, la, la Selena Gomez, là. Ah, la chanteuse, ouais on, on va l'appeler Punchy pour l'instant. Non, Selena Gomez. Euh, je suis désolé, elle ressemble à Selena Gomez, elle ressemble à Selena Gomez. Ouais, mais après on va dire Selena Gomez, Selena Kyle, ça se ressemble peut-être un peu trop. Non. On dit Catwoman. Non, mais Selena Kyle, c'est un personnage qui existe. Là, je sais juste pas son nom. Oui. <laughs> D'ailleurs, question, comment on va introduire son nom du coup, puisque là, on ne s'est pas présenté Batman. Bah, peut-être qu'elle aura un nom, je sais pas quoi. Je pense que j'ai l'impression que le plan de, de Fishmoon, c'est de l'utiliser elle pour draguer Falconet. Mm-hmm. Et ensuite lui péter la gueule. Et le tuer. Ouais. Euh, donc sinon oui, au passage, oui, on en parlait plus tôt, la relation entre Gordon et Barbara. Ah oui, bah, ça euh, se faire, hein, euh, voilà. donc euh, hein. voilà, mais je pense que ça nous énerve tous les deux à ce niveau-là, c'est qu'en fait, effectivement, que la relation entre Barbara et Gordon s'effrite, ce n'est pas logique. Gordon a une... a euh, une seule femme qu'il a aimée dans sa vie, mm. c'est... déjà, premièrement, et surtout, euh, Gordon place les valeurs familiales très haut. Mais vraiment. Et ça n'a pas de sens de le voir ce... le concept même de Jim Gordon qui se sépare de sa femme, ou qui est en mauvais terme avec sa fille, etc. Je veux dire, même le fait que Barbara Gordon, la fille de Gordon, je parle dans la scène du comics, ait voulu euh, aller jouer les super-héroïnes, etc. et que ça fait qu'en se mettant en danger, elle se soit fritée avec son père, ça n'a pas suffi à les séparer parce que Gordon euh, cherche à comprendre sa, fille et ne, se montre jamais fermé hein, sur, une, sur une décision, sur quelque chose. Autre, autre détail qui fait que euh, moi, pour moi, ça passe pas, c'est d'un côté, on a Tu m'as pas dit pour Montoya, donc je te fais la gueule. Bon, à l'extrême limite, je veux bien comprendre. Ouais, ça, c'est une blague. non, mais en même temps. Je vois pas ce qui te dérange, quoi. C'est- Ah, ont peut dont à jamais parlé, qu'est-ce que t'en as à foutre Non, mais c'est pas. c'est Après, c'est vrai qu'il la côtoie, donc ça peut l'énerver, Non, mais c'est surtout que c'est Montoya. Euh, moi, ça me, moi, ferait chier. Euh. C'est ça Cette connasse désolé, si j'ai une copine qui me dit qu'elle avant elle, a- couché avec Cersei Lannister, euh, Je me dis comment t'as fait. déjà je veux dire comment t'as fait, mais surtout deuxièmement je vais pas être content. Parce que ouais. c'est Cersei Lannister, je lui demanderais pourquoi elle s'est pas tapée Arya, tu vois. Il est magnifique. C'est ça. Euh, non, surtout, deuxième point, c'est les reproches de l'autre côté qui sont encore plus cons. C'est qui c'est Oswald Cobblepot Le mec il fait tu veux pas lâcher l'affaire, genre 10 minutes. <clears throat> Non, je veux savoir qui est Oswald Cobblepot, mais qu'est-ce que ça peut te foutre Je veux savoir si tu as tué quelqu'un. Tu es un flic avec un flingue dans une ville remplie de gens qui essaient de te tuer, mais je veux savoir si tu as tué quelqu'un. D'ailleurs, je remarque un truc, euh, Gordon, il a toujours pas tué quelqu'un. Hein. Euh, chasseur de primes, je crois qu'il a Ah si, si Si, il en a tué un. Euh, chasseur de primes, lui et Belloc, ça compte pas. Euh, mm, si, si, il en a tué un, c'était le, gars qui menaçait de tuer les, petits-enfants dans la cave, là. Oui. Qu'il a, qu'il a tiré dedans et il est tombé de face. Techniquement, est-ce qu'il l'a tué, puisque c'est lui qui est mort tout seul en tombant Non, parce que déjà, il s'est pris la balle dans la poitrine, il serait mort de toute façon. Ah, ça se discute bah, Devant ça un tribunal américain, euh, ça passe hein. Par contre on est en train de divaguer totalement Complètement, on s'en fout. <laughs> Euh, ouais, du coup revenons sur Barbara et Gordon. Si jamais vous nous faites le coup d'une séparation entre Barbara et Gordon... Même temporaire Même temporaire, je vais hurler Mais hurler Hurler Hurler <laughs> Ah putain, ça fait un super coup en fait. <laughs> Faut juste dire qu'il ne pas pendant qu'il est... Vas-y, continue. je suis bien Mais euh le, fait est que, voilà, au passage d'ici, ça, te donne- une super coiffe, tu sais, à la tête de panda ah sur ouais, J'ai tué un panda. <laughs> C'est ça là que j'aime pas là, ils sont en train de poser la question de est-ce que Barbara est pas toujours attirée par mon Toya ou je sais pas quoi là. Ah, c'est la chose, question qui n'a pas se poser. Et Barbara qui, qui, fait euh, qui, répond pas. Hmm. Elle répond pas à la question. le- simple fait qu'elle réponde pas à la question, c'est un indice, mais gros comme une maison qui vont hmm. faire un truc du style ah peut-être que je suis attirée par mon ex, machin, nanana. Alors que pourtant, il y a plein de personnages célibataires où on aurait pu avoir des romances intéressantes. Je veux dire, euh, Faites-moi une romance Bruce Wayne Selina Kyle, point Voilà, déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est vous avez fait une série Jim Gordon. Non, et en bah, plus il a déjà Fishmoon. Mais Bullock Fishmoon, ça peut être bien. Ah, ça peut être rigolo. rigolo, oui, c'est le <laughs> Mais, euh, enfin, je veux dire, vous faites une série avec Jim Gordon comme personnage principal. Par définition, ça, ça revient à abandonner le personnage principal en romance. Gilzin Fishmoon. Oh <laughs> Ah, Seigneur Je sais comment je vais t'appeler, toi. Tu vas t'appeler Edouard Nigma. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, je propose, voilà, sur ce baptême de notre euh, nouvel ami. Ah, ça va être notre ami pour euh, très peu de temps, hein, je compte le Oui, voilà, c'est... Hein il surveillera quelqu'un d'autre. Pour toujours. Hein, par contre Non, rien. <laughs> Donc, euh, voilà, on se donne rendez-vous pour Viper. Chose que, voilà, on sait pas forcément de quoi ça va parler, peut-être peut-être de serpent, mais bon, on verra bien. Donc, euh, du coup, bah, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien, et puis à bientôt sur Geek Allez, ciao Et clique sur le panda si tu veux t'abonner. C'est une bonne idée.